soy Matías Latorre, creador de Personas Cetáceas, y aquí estoy con Daniel Erasmi, que va a ser la voz del nuevo personaje con el que McLean se encuentra al fondo de la piscina y que lo ayuda a tener una revelación. McLean a través de un viaje espiritual así son loco, llega a muchas conclusiones y ahí vamos buscando. Lo tienen que ver. Y todos estamos poniendo lo mejor para lograr una muy buena serie, muy divertida, que no solamente se rían, sino que sientan que es un drama, una comedia, todo. Así que compártanla, coméntenla y quédanla. de todo este lugar. Los hombres cuando me